Acá no tomo la dramática conmigo. Opa. ¿Qué me da cani? ¿Qué era tu Just fine. cold. Bogdan! It was at this moment that he knew. Bogdan! Bogdan! Bogdan! Bogdan! no, no, no, no. Είμαι, είμαι έτοιμη. Όχι, όχι τόσο ψηλά. Ήμουν έτοιμη για πιο χαμηλά ξανά. Αγριμένο. Το ήξερα. Τι πρέπει να κάνω ακριβώς. <laughs> Γιατί πιο δεν το παιδί Θέλει το Δεν θέλει Έτσι. Πού είναι. Α, φοβερή, φοβερή λήψη, φοβερή. <laughs> Ποιο είναι αυτό? Α, μπράβο, what is love? Πού πας? Πού είσαι? Hello? Woo! succeed. Help! Αυτός έχει συνείδη. Τι θέλεις. Very, very shiny, no. い <laughs> い Αυτές οι σκάλες με ζαλίζουν. <laughs> Τι βλάκα σου Εν πες μου να βγάζεις βίντεο. Α, ρε γύφτο. Τι γύφτο σου. Ωχ, ένα δίλεπτο. Καρέστα σου. Σαντ. Πρέπει να αποφασίσω τι παπούτσια θα στο το βράδυ. Ε, θέλω να φορέσω τις ελληνάρες, τις τις παντόφλες το ε, στο ταξίδι. Δεν. Ναι. Σίγουρα φορέσω το πέδιλο. Ναι. Τι aggressive ήταν Κάνε ένα κύκλο, μια στροφή. Έχει θα χαζή. Έκανε κύκλο. <laughs> like, subscribe, follow Instagram, Snapchat and Snapchat. <laughs>